लेकिन आज मैंने कहा ना हम सौ करोड़ है एक लाख हमलों से भी नहीं मरेंगे अगर हम एकत्रित हो गए तो इसलिए बताना है आज उन सभी को कि हम डरते नहीं अड़बंगों से विस्फोटक जलपोतों से हम डरते हैं ताज सिन्हा जैसे समझौतों से फिलहाल मेरी डर सकती जिनको की औलाद नहीं